seria a vida se pudéssemos ter acesso, digamos, a 20% da nossa capacidade cerebral? Nesse primeiro estágio, nós teríamos acesso e também controle sobre o nosso próprio corpo. Senhor? Sim. Isso já foi provado cientificamente? Ah, por enquanto é apenas uma hipótese, eu admito. Mas se pararem para pensar, é intrigante constatar que gregos, os egípcios e os indianos já tinham noção sobre a célula séculos antes da invenção do microscópio. E o que dizer sobre transcurre y todavía no hemos cambiado Analizando comportamientos cada vez empeorado Mejorar solo en el cráneo de algunos poco locos Que con grandes ideas intentan cambiar